За сайн байцгаана уу том толгойтын аал явдал цувралын золбоогийн дүрийг бүтээдэг одон матер их шилэн дод байна. Энэ жил манай киноны маань дөрөвдүгээр инг нээлттэйсэн байгаа. Тэгээ та бүхэн бас хүлээвч үзээрэй бүх IPTV-гүүдээр орсон байгаа. Яманаас гардаг үнэт зүйл юу вэ? Яманаас гардаг үнэт зүйл. Аа, үнэт гэхээр мах бол биш те. Тэрнээс үнэтэй зүйл ямаа ямаа чинь одоо Ямаа чин эвэртэй, эвэр мэвэр бол иш хаа. Өстө мэдхгүй байна. Өстө бодож үдчихээгүй байна. За. Одоо эцээ ярилтаа хэлэхүү тий. Аа, арьс ивэр шагаа а яманы арс үсэр а нөгөө нэг говь брэнд үү а ноос ноолор а ноолор а за хөөх чи хайрцтай юм дуурайд за ёо гэтээ мого могоноос нэг амар айдаггүй гэтээ амар гоё юм та ком комбуча соби гами свит гэнэ А энэ чинь монголоор мөөгтэй чихэр гэнэ. Эрүүл мэндэд тустай амтлаг мөөгтэй чихэр байна. А комбоча брэнд хүүхдийн эрүүл мэндийн ундаа. Гэн энэ гүзэлсэнтэй энэ кивитэй гэдэг хоёр төрлийн ундаа байна. Амар гармар салана. Хойноосоо урдаасаа адилхан үгэг уншигддаг урт үг нэгийг хэлнэ үү? Аа нөгөө нэг хадгалагдах хөлөө. За. Ингэч үү? За. Оо. А Том Гейтс а энийг би харж ирсэн байна. Том Гейтс гэд гоё ном байна. Хоёр хоёр төрөл нь цоглуулдаг зурагт картуга нэгэд үзэрийг нь хальт харж ирсэн байна. За ийм гоё ном байна. За баярлаа. Next. Одоо даалар өгнө. Өгнөх тэгээ тэрийг хугацаанд намжиж биелүүлэхгүй бол шийтгүүлэн биелүүлэл биелэг авна. За. Оо, Squid Game. Game. За, шууд эхэлчихв. За, эхэллээ. Ямар азан? Оо, за. <laughs> За, за хугалчлаа дүрсээ. Хугалчлаа хийж чад. За. За, одоо шийтгүүлэх нь те. Таа асууж таа сонгох шиг бол би шийтгэж шүү дээ. За. Ямар чамуу? Нэг хоёр. Аа. За хоёр. Бүжиг. Бүжиг. Бүжиг юм уу? Аа, за. За баярлалаа. Арон нэг дээр нэмэг нэмээд нэгийг нэмээд хідвэ. 11 дээр нэг нэмээд. Аа сайн бодорой гэсэн байна. Тэгэхээр 11 дээр нэгийг нэмээд 11 дээр нэмийг нэмээд яг матаар бол 12 гэтээ сайн бодорой гэсэн мэ болохоор ари өөр хариу гарч магадгүй баг. 11 дээр дахиад нэгийг нэм. 111-өө эсвэл 12-оо 11 дээр нэгийг нэмээд 12. За, эцсийн хариу 12. Шин тэгвэл 111. Биш ээ. За, үст та асуулт. 11. Аа, 11. Аа, 10 шиг нэг дээр нэг нэмээд. Аа. 10 шиг нэг дээр нэг нэмээд 11 төгсгөлт нь л ойлгочлаа. За. Оо чипсэн. Старо кеске. Шин борон хэлсэн байх үү? Заянгой чипсэн. Аа, стори ческе. За. Цагаан толгойн ихний үсэг юу вэ? Цагаан толгойн ихний үсэг. Аа Т эсвэл А энэ хоёрын аль нэг нь байгаа? Yes, definitely. Аа, цагаан толгой. За, Т. Оо яа. That's wonderful boys. За. За. Аа, мэдэн. За хараа. За. Дэлхийн газрын зураг гэж байна. О, 3D пазл гинэ. Мм аппликейшнаар нээж эвлүүлсэн пазлаа уншуулах газар зүүн мэдлэгээ. Оо энэ ингээд 3D-гээр харагддаг юм байна. Оо ам аргун үндэсний контент үйлдвэрлэгч юм. Дэлхийн газрын зураг гээд гоё пазл байна. Томчуудад юу гэдэг юм бэ? Заримдаа ингэ томчууд бид нар хүүхдүүдийг сар ойлгохгүй шүү дээ. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдийг. Тэгэхээр одоо томчууд яг энгүүл илүү хүүхдүүдийг ойлгох байх ч тийм үү? Аа томчуудыг одоо эцэг их нарыг эцэг их нарыг хүүхдүүдтэйг аягүй нээлттэй гоё ярилцдаг байх юм бол хүүхдүүдээ гоё ойлгох гэж боддог. Тэгээд дандаа ингэж ингээ загинж ингээд яагаад ах биш гоё зөвлөөд энийг одоо ингэж хийвэл юу яд шүү гэж гоё найз юм шиг гоё ярилцаад гоё бүх юм дээр нь гоё нээлттэй туслаад байх юм бол айгүй гоё хүүхдүүдтэйгээ гоё ойлгомжтой гоё хүүхдүүдэд ойлготог эцэг байх юм болов гэж боддог. Тэгээд эцэг нартай хандхад хүүхдүүдийн гоё ярилцаж нээлттэй ингээд гоё мэдхгүй чадахгүй минь гоё тусалж зөвлөж байгаасаа гэж хүсэж байна. За тийм өнөөдөр энэ нэвтрүүлгээ өргөдөж оролцсондоо маш их баяртай. За тэгээд мөн Мисүнисм гэрэмт бах нарт болон том гэлцийн бүх ах их нартаа бүгдэнд нь баярлаа гэж хүсэж байна. Баярлаа. Баяртай.